Saya karena 安らぐ美しい街心が通うこの場所で作ってゆく

伝えたいよね大切なものを大好きな街これからも育ててゆこう 作ろう暖かい街みんな明るい元気よく歩いてゆこう 引き伸ばせ掴もう夢